Young song is going to be one of the most beautiful Italian songs that has been written. And we want to be rememberable this moment. So we ask to each one of you to take your phone, turn on your flash, because we have our photographers, and they will take a beautiful picture. So each one of you, turn on the flash of your phone. <laughs> È una caverna mai Che so io sanguinento Vide le luci in mezzo al mare Penso le notti là in America scia dionenica senti il dolore nella musica si alzò dal pianoforte ma quando vide la luna uscire da una nuvola gli sembrò più dolce che la morte guardo negli occhi la ragazza quegli occhi verdi come 主よさん